Tengo una mente que vale oro. Uh. Tengo una mente que vale oro. Tengo este flow que me sale solo. Ese no sé qué que lo vuelve loco. Las 5M resuelven todo. Tengo una mente que vale. Uh. Tengo este flow que me sale solo. Ese no sé qué que lo vuelve loco. Las 5M resuelven. Uh. Ok. ¿Cuántas veces en esta me encontré? Parado mirando cuaderno esperando hasta que me diga algo el show. No sé. Cuánto tiempo más me queda por perder La motivación es jodida y te pesa el doble cuando no se ve Quiero seguir con mis cosas, pero el reloj no para de correr Ya no hay tiempo para excusas cuando empiezas a crecer ah, Estas letras me encandilan, es mi deber hacer que suenen bien Buscar que sean pegadizas, pero yo tienen que serme fiel Pienso en la kill, la fame, no tengo ni un hit ni place ah. ¿Cómo hago para seguir? I gotta flip the game, I gotta flip the game I gotta, I gotta, I gotta flip the game I gotta flip the game I gotta flip and kick the game uh. Tengo una mente que vale oro Tengo este flow que me sale solo Ese no sé qué que lo vuelve loco Las 5 AM resuelven todo Tengo una mente que vale uh. Tengo este flow que me sale solo Ese no sé qué que lo vuelve loco Las 5 AM resuelven Mi game es mío, de nadie más Solo yo me conozco y así más No me comparo, busco mi lugar No perder la esencia es esencial Siento que hace tiempo que da peor Me nutrí para poder mejorar Ni el amor que este dolor llamado vacío de soledad ah, Como carajo lo lleno, mi deber es seguir escribiendo Entre comillas nací para esto, pero a veces no sé si lo siento En noches de insomnio solo hago textos, inseguro de mis sentimientos Escribo tan real, tan intenso que después lo leo y capaz me arrepiento Cargo con un peso, me siento exigido No compro sus versos, les vendo los míos Si me despreciaste y te fuiste, no vuelvas arrepentido ah, Yo tengo noción, también tengo motivos 5M soy yo Transparente y perdido Tengo una mente que vale oro Tengo este flow que me sale solo Se no sé qué que lo vuelve loco Las 5M resuelven todo Tengo una mente que vale ah, Tengo este flow que me sale solo Se no sé qué que lo vuelve loco Las 5M resuelven todo Tengo una mente que vale oro Sale solo, Se no sé qué que lo vuelve loco Las 5 m resuelven Tengo una mente que vale ah, tengo este flow que me sale Las 5 M resuelven Las 5 M resuelven todo